You see, vous savez, when God does mighty things in and through your life, lorsque Dieu fait des choses merveilleuses You must, you must learn as a responsible kingdom culture. Tu dois apprendre cela comme une culture responsable du royaume. point men to Jesus beyond yourself. À pouvoir montrer Jésus aux hommes plus que toi-même. Thank God for being anointed and thank God for all of these things. Je sois loué pour l'onction et pour toutes ces choses. But please hear me. Mais s'il vous plaît, écoutez-moi. No matter how great you are, quelle que soit la grandeur que tu incarnes, when he shows up, lorsqu'il se pointe, he is the King of Kings, il est le roi des rois and the Lord of Lords. et le Seigneur des seigneurs. Let every other name fade away. Let every other name fade away. Till there's Jesus, have your Alléluia. Amen. Sit down for 5 10 minutes. Let me see. Asseyez-vous pour 5 à 10 minutes, nous allons voir. Open up a verse or two for tonight. Nous pouvons partager un ou deux versets ce for soir. all of you who have received, you can return back to your seat if you can, Pour vous qui avez reçu, si vous avez la capacité, rentrez sur votre siège. in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Shema Sali Hashapraskina Hashkabriandakata Hosia. Those who can't stand, just let them be. When they are ready, they can stand Ceux up. qui ne peuvent don't, pas laisser tranquilles quand you don't have to force rentrer. Don't worry. They are ne still under the personne. Let them Ils sont encore sous l'onction. Laissez-les, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Now let me just establish something and then we'll wrap up for tonight. Je voudrais établir quelque chose. Nous allons clôturer pour ce soir. Alléluia. Amen. Praise the name of the Lord. Que le nom de l'Éternel soit loué. The Bible says. La Bible déclare. In 2 Corinthians chapter 10. Dans 2 Corinthiens chapitre 10. From verse 4 and 5. À partir du verset 4 et 5. 2 Corinthians chapter 10 from verse 4 and 5. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4 et 5. The Bible says. La Bible déclare. Let me allow you turn there. 2 Corinthians. 2 Corinthiens chapter 4 chapter 10. Chapitre 10. From verse 4 and 5. 4, verset 4 et verset It 5. says, For the weapons of our warfare Car les armes avec lesquelles nous combattons are not carnal, ne sont pas charnelles, But mighty through God. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. To the pulling down of strongholds. Pour renverser des forteresses. It says casting down imaginations. Et nous renversons les raisonnements. And every high thing. Et toute hauteur. That exalted itself above the knowledge of God. Qui s'élève contre la connaissance de Dieu. And bringing every thought. Et nous amenons toute pensée. To the obedience of Christ. Captive à l'obéissance de Christ. So Paul. Paul alors carrying out his apostolic duties, en accomplissant ses devoirs apostoliques, began to mentor the church in Corinth. Commence à encadrer l'église de Corinthe. And he began to open them up to spiritual reality. Et se à leur exposer aux réalités spirituelles. To let them know afin qu'ils sachent that human beings que les êtres humains are always influenced sont tous influencés by the realm of the spirit and that at every point in a man's life et chaque moment de la vie homme you are either under the influence of the holy spirit vous serez soit sous l'influence du Saint-Esprit or you are under the influence of any other kind of demonic spirit ou soit sous l'influence de tout autre esprit Alléluia. Amen. The Bible lets us know La Bible nous fait savoir that Satan que Satan was cast down from heaven. A été précipité hors du ciel. And the Bible says. Et la Bible déclare. There was war in heaven. Il y eut guerre au ciel. That Satan. Et Satan was defeated a été vaincu and was cast down. et a été précipité. Hallelujah. Amen. And the Bible did not hide the fact et la Bible ne cache pas le fait that Satan que Satan his demons et ses démons and all the cohorts of darkness et toute la, la cohorte du monde des ténèbres they roam around lives and destinies passent le temps à, à autour des vies et des destinées they roam around territories and regions autour des territoires et des régions listen carefully écoutez-moi bien demons les démons Do not just look for men. Ne cherche pas seulement des hommes. Demons. Des démons. Look for conditions. Cherche des conditions. Demons. Démons. Look for territories. Cherche des territoires. That means the same way. Ça veut dire de même manière. A man can be possessed. Qu'un homme Or influenced. Ou influencé. Or manipulated. By a demon spirit. Par un esprit démoniaque. That is the same way. De la même manière. A region. Une A nation action, a business, une affaire can be possessed, peut être possédé or influenced, ou or manipulated. ou manipulé. The activity of demon spirits is not limited to human bodies. L'activité des démons n'est pas limitée aux corps humains. Are we together now? Est-ce que nous sommes ensemble? This is very very important. Et ceci est très important. Because parce que God has an agenda. Dieu a Are we together? Nous sommes ensemble. And the Bible is very clear as to the agenda of God. Et la Bible est très claire en ce qui concerne le programme de Dieu. Satan also has an agenda. Satan également aussi a un programme. And the Bible is also very clear about the agenda of Satan. Et la Bible aussi est très claire à propos du programme de Satan. In John chapter 10 and verse 10. Dans Jean chapitre 10 Jesus was speaking. And he said. Et il a dit. The thief cometh not. Il dit le voleur ne vient but point. for to steal. Si ce n'est que pour voler. To kill. Pour tuer. And to destroy. Et pour détruire. Let me repeat again. Je vais répéter. To steal. Pour voler. To kill. Pour tuer. And to destroy. Et pour détruire. That means you can use this tripartite um, um, tripartite expression. Ça veut dire qu'on peut se servir de cette expression tripartite. To know whether Satan is in a life. Pour détecter si Satan est présent dans to une know Whether Satan is in a family. Pour détecter si Satan est présent dans une famille. To know Whether Satan is at work in a nation. Pour détecter si Satan est à l'œuvre dans une nation. The moment you see. À partir du moment où vous voyez. Stealing. Le vol le, le, le, meurtre, destruction. la destruction. These are the tripartite signature of sont, evil. C'est la signature tripartite du diable. Stealing destinies. Voler des destinées. Stealing dignity out of life. Voler des dignités hors de vie. away beauty and color. Voler la beauté la couleur. You can know that Satan has passed through a life. Vous pouvez savoir que Satan est passé par une vie. You can know that Satan is influencing a people. Vous pouvez savoir si Satan influence un peuple. Because their lives will begin to reflect these three things. Car leur vie reflétera ces trois choses. But Jesus said, Mais Jésus dit, I am come, je suis venu, that ye may have life. afin que vous ayez la vie. And that you may have that life more abundantly. Et que vous ayez cette vie abondamment. Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? I decided to establish this so that you will understand the next thing I'm about to say. Je décide, j'ai voulu établir ceci pour que vous puissiez comprendre la prochaine chose que je vais dire. There is No man, il n'y a personne. There is no nation. Il n'y a aucune nation. There is no family. Il n'y a aucune famille. There is no business. Il n'y a aucune affaire. That is ever void. Qui est libre, qui est libre of influence from the realm of the spirit. Des influences du règne de l'esprit. That means ça veut dire when you see the life of an individual quand vous regardez la vie d'un individu full of glory plein de gloire full of grace plein de grâce making advancement faisant des progrès favor à la faveur breakthrough des percées open doors des portes ouvertes there is a spirit il y a un esprit in this case dans, ce cas-ci, l'Esprit du Dieu vivant, derrière une telle manifestation, when lorsque vous voyez la tragédie, vous voyez les pertes, les douleurs, la mort, anger, la colère, moral decadence, la déchéance morale. C'est un indice qui a un esprit qui est derrière cela. Est-ce que nous sommes ensemble? Whether it is good or bad, que ce soit une bonne ou une mauvaise chose, there is a spirit that is behind it. il y a un esprit qui est derrière ces choses. And the Bible says Et la Bible déclare that Satan que Satan is able to manipulate est capable de manipuler the bodies of men, les corps des hommes the minds of men pensées des hommes and to manipulate conditions et manipuler aussi des conditions Tonight is your night of liberty. Cette soirée est ta soirée de liberté. Listen very carefully. Écoutez-moi très bien. You need to have this fundamental understanding. Vous devez avoir cette compréhension fondamentale. To be able to command victory within a nation or a territory. Afin de pouvoir avoir la victoire sur une nation ou un territoire. Territorial dominion. Domination territoriale. Listen please. Écoutez plaît. Territorial dominion. La, ter la domination territoriale. Is not just an issue of claiming it. N'est pas seulement une affaire de clamer. Territorial dominion. La domination territoriale. Is not even an issue of just being gifted or skilled. N'est pas seulement une affaire de compétence ou de don. If of Si les croyants doivent posséder la domination du ciel. your family. Que ce soit sur la famille. In Au Cameroun. Alors vous devez comprendre. Que Dieu a un programme. That Satan has an agenda. Et que Satan également a un programme. Et qu'à n'importe quel moment la vie de n'importe qui au Cameroun. Il y a des esprits. that are influencing outcomes. Qui influence des événements. Political outcomes. Des événements politiques. Economic outcomes. Des événements économiques. Religious outcomes. Des événements religieux. Intellectual outcomes. Des événements intellectuels. People don't just become poor. Les gens ne deviennent pas au hasard pauvres. People don't just become rich. On ne devient pas seulement riche au hasard. People don't just become irresponsible. On ne devient pas irresponsable au hasard. People People don't just become responsible. On ne devient pas responsable au hasard. People don't just become armed robbers. On ne devient pas voleur au hasard. And people don't just become very, um, you know, entrepreneurs and sincere people. Et on ne devient pas sincère entrepreneur au hasard. The realm of the spirit. Il y a dans le règne de l'esprit. Is always responsible. Il y a qui est toujours responsable. For what carries out any physical manifestation Pour ce right qui here. produit les événements physiques ici-bas. Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? That means, ça veut dire, for instance, par exemple, if you see a gentleman in Cameroon, tu un jeune homme au Cameroun, who is a lawless gentleman, qui est un, un jeune homme sans loi, angry gentleman, un jeune homme en colère, always stealing, un voleur, causing trouble, qui cause le trouble. That gentleman needs more than counseling. Ce jeune homme a besoin de plus que des conseils. That gentleman needs more than therapy. Ce jeune homme a besoin de plus que la thérapie has made his body and, him, and his mind Il a fait de son corps et de sa pensée a slave to the influence of his spirit. Un esclave de l'esprit. The same way la même manière, when you see a responsible gentleman quand vous voyez un, homme, un jeune homme responsable who obeys the laws of the land, qui obéit aux lois de la nation, respects his parents, respecte ses parents, respects his wife and children, respecte son épouse et ses enfants, building a very enviable destiny. Qui bâtit une destinée enviable. It took more than going to school to produce that outcome. C'est au-delà d'avoir fréquenté qu'il a tels événements. It took more than being a nice person to produce that outcome. C'est plus que le fait d'être une bonne personne qui a de tels événements. Whether the person is aware or not. Que cette personne soit consciente ou non. He's brought himself under the influence of the Spirit of God. Il s'est soumis sous l'influence de l'Esprit de Dieu. That means. Ça veut dire. Those who will exact dominion ceux qui vont exercer la domination must be people who understand doivent être des personnes qui comprennent the power and the supremacy of the spirit realm. La puissance, la suprématie du règne de l'esprit. That matters of life and destiny are not dealt with educationally or politically or economically first. C'est-à-dire que les affaires de la vie et de la destinée ne sont pas traitées seulement académiquement ou euh, euh économiquement seulement. The starting point. Mais le point de départ For dominion pour la domination and influence et l'influence is mastering the realm of the spirit c'est d'avoir la maîtrise du règne de l'esprit If you do not understand the operations of the realm of the spirit, si vous manquez la compréhension de l'opération du règne de l'esprit, you will only waste your time physically. Vous allez perdre votre temps physiquement. Is someone learning already? Est-ce que vous apprenez quelque chose? Hallelujah. Amen. So, alors, we have established the fact that Nous avons établi le fait que anything that happens in the earth, good or bad, toute chose qui se produit sur la terre, que ce soit bien ou mauvaise, there is a spiritual contribution to il y a that. une influence spirituelle qui produit cela. In the book of Job, dans le livre de Job, the Bible tells us about a man called Job. La Bible nous parle d'un homme appelé Job. The wealthiest man in the east, l'homme le plus riche de l'est, had sons and daughters, qui avait des filles et des fils. And one time, et un jour, Satan took query about that man before God. Satan et allait parler de cet homme à Dieu. Et a demandé de pouvoir affliger cet homme. Alors que le règne de l'esprit avait une telle réunion. Job n'était même pas au courant. Then the Bible says. Et alors la Bible déclare. Et un jour arriva. That means everything that happens in the physical. Ça veut dire que tout ce qui se produit dans le règne physique. It was already concluded in the realm of the spirit. A d'abord été conclu dans le règne de l'esprit. The delay did not just happen. Le retard que tu as ne vient pas au hasard. The trouble that fell upon your family did not just happen. Les problèmes qui s'abattent sur ta famille ne se produisent pas simplement au hasard. Hear me, Africa. Écoutez-moi, Africain. As much as we have gifted people grace with resources, oh. human and, and natural resources. Aussi vrai qu'on est doué de grâce des ressources humaines et naturelles the economic stress and the limitations that we go through is more than an economic issue. Le stress et les limitations économiques que nous avons est au-delà des problèmes économiques. There are spirits. Il y a des esprits that have vowed qui ont juré that Africa will not rise to its prophetic potential. Que l'Afrique ne va jamais atteindre son potentiel prophétique. There are spirits assigned to every nation including this nation. Il y a des esprits qui sont assignés aux nations spécifiques même cette nation inclue. So forget about territorial dominion. Alors oubliez la domination territoriale. If you do not understand the rules of engagement from the realm of the spirit. Si vous ne comprenez pas les règles d'engagement à partir du règne de l'esprit. Remember in the book of Daniel. Rappelez-vous que dans le livre de Daniel. There was an ambassador, an envoy called il, Daniel. Il y avait un ambassadeur appelé Daniel. Daniel. Daniel was one who was exalted to the place of governance. Était celui qui était exalté au niveau de la gouvernance. Now notice Et constatez that he was a man of prayer. C'était un homme de prière. Why will a man who has been so exalted and loved by the king Pourquoi est-ce qu'un tel homme qui a tellement l'élévation du roi demeure un homme de prière? Daniel was not a pastor. Daniel n'était pas pasteur. Daniel did not have a church. Daniel n'avait pas d'église. Daniel did not have a prayer ministry. Daniel n'avait pas un ministère de prière. Daniel was not a healing evangelist. Daniel n'était pas un évangéliste de guérison. But he knew Mais il savait que pour être un ambassadeur, I have to know how to control the realm of the spirit. Je dois avoir la maîtrise sur le contrôle du règne de l'esprit. Listen. Écoutez. In Daniel chapter 6, dans Daniel chapitre 6, when you read from verse 1 to 5, à partir du verset 1 au verset 5, the Bible says the king appointed pro, uh, presidents over Babylon. La Bible dit que le roi établit des gouverneurs sur Babylone. And among them Daniel was the first. Et parmi eux Daniel fut le premier. Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? And that in matters of intellect et que dans les affaires intellectuelles et l'exercice de ses valeurs, il était exceptionnel. So Daniel was a skilled man. Donc, Daniel était un homme très doué. Daniel was a gifted man. C'était un homme doué, compétent. But why was he so interested in the realm of the spirit? Mais pourquoi était-il si intéressé dans le règne de l'esprit? In the midst of all the that he already Au milieu de tous les avantages qu'il incarnait. Then the Bible says. Et la Bible poursuit en disant. There were other parliamentarians within Babylon. Il y avait d'autres parlementaires en, en Babylone. Who were also not just politicians. Qui n'étaient pas des simples politiciens. They were also envoys of the devil. Qui étaient aussi des envoyés du diable. Something about the prayer life of Daniel. Quelque chose dans la vie de prière de Daniel. Was stopping the spirits assigned over Babylon from functioning. Était un frein à l'esprit assigné sur Babylone de pouvoir opérer. Are we together now? Est-ce que vous comprenez? And then those spirits. Et ces esprits. Went through those members of parliament. Sont passés par les par ces députés. To pass a law. Pour établir une loi. That will stop Daniel from accessing the realm of the spirit through prayer. Qui empêcherait Daniel d'accéder au règne de l'esprit par la prière. Please listen to me. S'il vous plaît, écoutez-moi. You are grossly disadvantaged. Tu as tellement de désavantages. If you do not know how to settle realities from the realm of the spirit. I don't care how much money you have physically. Peu m'importe le montant d'argent que tu as physiquement. I don't care who you know and who you do not know in terms of influence. Qui tu as, qui tu en termes d'influence. I am afraid for you. J'ai peur pour toi until I see the level of spiritual intelligence you have. À moins que je ton niveau d'intelligence spirituelle que tu incarnes. In one day, en une seule journée, a man's wealth can crash to nothing. Les biens d'un homme peuvent se réduire à néant. In one day, en un seul jour, the realm of the spirit can manipulate a man's influence to drop dead completely. Le règne de l'esprit détruit l'influence d'un homme à mort. In one day, en un seul jour, a man's relevance can go down. La, les compétences d'un homme peuvent chuter. Please hear me. Écoutez-moi bien. The secret. Le secret of those who reign de ceux qui règnent is that they are first priests ceux qui sont d'abord des sacrificateurs then kings et ensuite des rois If you are a king alone, you are in trouble. Si tu es uniquement un roi, alors tu es dans les problèmes. Because according to the Bible, parce que selon la Bible, it is priesthood that births kingship. C'est le sacerdoce qui donne naissance à la royauté. A king does not ordain a priest. Le roi n'ordonne pas un, un, un prêtre. Every king the Bible was at the mercy of the priesthood. Toute chose dans la Bible était soumise à la, à la sacrificature. Don't tell me you are walking in dominion. Ne me dis pas que tu es dans la domination. Until I see the health and the strength of your priesthood. À moins que je vois l'état de santé de ta, ta sacrificature. We live in a world where je vis dans un monde où il y a beaucoup de croyants who sincerely advocate Qui sincèrement Oh, I'm publie. going to be a, a, governor. Je serai gouverneur. I'm going to become a great leader. Je serai commandeur. I'm going to build Cameroon. Je vais construire le Cameroun. I'm going to do this and that. Je ferai ci et ça. And we talk without regard for the realm of the spirit. Et nous parlons sans nous préoccuper du règne de l'esprit. Un homme de Dieu ne devient pas au hasard puissant. Une, famille ne, devient pas oppressée au hasard. Écoutez-moi, Cameroun. Mon premier devoir ce soir is spiritual intelligence. c'est de vous donner l'intelligence spirituelle. Forget about penetrating any system. Oubliez le fait de pénétrer un système. Forget about exerting influence over the cosmos. Oubliez le fait d'exercer l'influence sur le cosmos. Until you master the mysteries of the altar. À moins que vous maîtrisez les mystères de l'autel. Until you master you, you master the the mist the secrets of doing business with the realm of the spirit. À moins que vous compreniez les secrets de faire des affaires dans le règne de l'esprit. Can I tell you the truth? Je peux vous dire la vérité. Even unbelievers know this. Même les incroyants connaissent ces choses. Even businessmen who do not know Jesus know this. Même les hommes d'affaires connaissent pas Jésus savent ça. After they package all the value that they have to offer. Après qu'ils emballent les valeurs qu'ils doivent offrir. They know that the realm of the spirit is the insurance. Ils savent que le règne de l'esprit est l'assurance. It is the place of guarantee. C'est le lieu de la garantie. Please hear me. Écoutez-moi s'il vous plaît. I don't care what else is going well in your life. Peu m'importe ce qui va bien dans ta vie. If your spiritual life and your walk with God, si ta vie spirituelle et ta marche avec Dieu, understanding the dynamics of interacting with the spirit realm is not at work in your life. Si la compréhension la dynamique du monde de l'esprit n'est pas l'œuvre dans ta vie. I hate to tell you this, but I have to tell you. Je déteste te ça, mais je dois te le dire. You may not stand the days that are coming. Tu pourrais ne pas résister les prochains jours qui arriveront. Say amen. Dis amen. That means. Cela veut dire. Those who will be mightily used by God. Ceux qui sont puissamment utilisé par Dieu. access Ceux qui auront accès et qui vont dominer des systèmes et des structures. Ne sont pas seulement ceux qui lisent bien. Ne sont pas seulement ceux qui parlent bien anglais. Ne sont pas seulement ceux qui ont des produits et des services à offrir. Il y a une place pour ces choses. Your ta, compétence, your gift, tes dons your education, de ton éducation, your human connection, tes connexions humaines, only becomes relevant, deviennent ont de la valeur, when matters have been settled in the realm of the lorsque spirit. les affaires sont réglées dans le règne de l'esprit. Listen, écoutez, for someone, pour quelqu'un, by reason of this teaching, à cause de cet enseignement, you are going to stop ringing the phone of, of your uncles and saying, help me, help me. Tu vas d'appeler ton, ton oncle là pour qui, qui tu disais, aide-moi, aide-moi, aide-moi. They will not help you just because they have money. Ils vont seulement de l'argent. They will only help you when the realm of the spirit authorizes them. Ils vont seulement si le règne de l'esprit leur autorise de faire. The realm of the spirit is the central control room of destiny. Le règne de l'esprit est la chambre de, contrôle central du, règne du règne de l'esprit. Are we together now? Est-ce que nous sommes ensemble? When Elijah was going to stop rain, lorsque Élie devait stopper la pluie, He didn't go to put chemicals in the river. Il n'est pas allé jeter des produits chimiques dans l'eau. He went to the realm of the spirit. Il est allé dans le règne de l'esprit. And manipulated realities there. Et il a manipulé des réalités là-bas. And physically rain did not come. Et physiquement la pluie n'est pas tombée. When it was time for rain to return. Et lorsque le moment la, la pluie devait retourner venu. Went to the realm of the spirit il again. Il est rentré dans le règne de l'esprit encore. And manipulated realities. Et a manipulé les réalités. And rain came. Et le, la pluie est venue. There was a man in the Bible called Obed Edom. Il y avait un homme dans la Bible appelé Obed Edom. The la Bible déclare que l'origine de la prospérité de cet homme n'était pas seulement le fait qu'il a eu une, une, idée d'affaires. It a n'était pas seulement le fait qu'il a découvert un produit, un service à rendre. The L'arche de Dieu fut transportée dans sa maison. The ark was not told to bless him. L'arche n'avait pas été ordonnée de le bénir. The ark was just kept there. L'arche était seulement gardée là-bas. And strangely things started changing. Et des événements étranges ont commencé à se produire. In the land of Samaria, si l'homme de Samarie, there was famine. Dans la ville de Samarie, il y avait la famine. The point where women were eating their children. Au point où les femmes mangeaient leurs enfants. And the Bible says, Et la Bible déclare. Listen carefully. Écoutez-moi très bien. The solution la solution to that national problem à ce problème national was not just an economic parliament who sat down to discuss. N'était pas seulement un, parle, un parlement économique qui devait s'asseoir et discuter. One prophet, un prophète, stood by the spirit, s'est levé par l'esprit, knowing that dominion, étant conscient que la domination is first spiritual, est d'abord spirituelle. He said, by this time, il dit à cette même époque, tomorrow, demain, and that was it. Et c'était tout. And somebody said, no, no, no, no, no, don't bring all this spirituality dit, non, non, non, laisse là. We are intelligent people. Nous we know how to look at all the statistics. On sait planifier, faire des statistiques. And he said, you will see it, but you will not eat of it. Listen to me. bien. Please hear me. vous plait I do not downplay. Je ne, je, je ne, méprise pas the place of intelligence and value relationships le lieu de l'intelligence, des valeurs, des relations. They have their place. Elles sont leur place. But I am rearranging priorities for you tonight. Mais je réarrange les priorités pour vous ce soir. In order of priority as far as dominion is concerned. C'est-à-dire par ordre de priorité lorsqu'on s'agit de la domination. The ability to ascend the realm of the spirit. La capacité d'avoir accès au règne de l'esprit. And to know how to play spirits et de savoir comment dégager les esprits that manipulate physical outcomes qui manipulent les événements physiques is the real basis of your dominion. est la base fondamentale de votre domination. Listen carefully. Écoutez-moi bien. Demon spirits les esprits méchants need men ont besoin des hommes. The Holy Spirit le Saint-Esprit a besoin des hommes. In any case, quel que soit le cas, men L'homme, in partnership with the realm of the spirit, en partenariat avec le règne de l'esprit, is what makes realities happen here. Est ce qui produit des événements réels dans ce monde. Listen to me. Écoutez-moi bien. Satan minus a man. Satan moins un homme. equals to a frustrated agenda. Est un programme frustré. It cannot happen. Ça ne peut pas se produire. God minus a man. Dieu sans un homme. Shockingly. De manière surprise. Will only live his will and desire in the realm of the spirit. Va seulement vivre sa volonté, ses désirs dans le règne de l'esprit. Not because God cannot do without men. Pas parce que Dieu ne peut pas s'en passer des hommes but he has chosen as an act of his predeterminate counsel parce a choisi par sa propre autorité to make sure it is always God and man for things to happen que les choses qui se produisent sur la terre se produisent dans l'association de Dieu et l'homme hear me écoutez-moi your breakthrough ta percée is God and you est Dieu et toi your lifting ton élévation is God and you. avec Dieu et toi. The transformation of Cameroon Le changement du Cameroun is God and you. avec Dieu et toi. Every Christianity that leaves everything absolutely to God is a display of irresponsibility. Toute chrétienté qui abandonne toute chose à la responsabilité de Dieu est une chrétienté irresponsable. Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? Even Jesus, the Son of the Living God. Même Jésus, le Fils du Dieu vivant. When it was time for him to come. Quand c'était le temps pour lui de venir. It was the Holy Ghost. C'est le Saint Esprit. And a yielded woman. Et une femme consacrée. That equal to the word becoming flesh. Qui a permis que la parole devienne chair. If Mary refused to donate her womb. Si Marie avait refusé de exposer son sein. It would have delayed the arrival of Jesus. Ça devait retarder la venue de Jésus. Jesus Jésus did not come to save men as a spirit. N'est pas venu sauver les hommes comme esprit. He needed to become a man. Il, a, il fallait qu'il devienne un homme. The moment he became a man, le moment où il était devenu un homme, he had to wait for the Holy Spirit for them to walk together. Il a dû attendre la venue du Saint-Esprit pour œuvrer ensemble. Until the Holy Spirit came to walk with Jesus. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit soit venu travailler avec Jésus. He was the word of God, malgré qu'il était la parole de Dieu, he could not do anything. Il ne pouvait rien faire. And from the time the Holy Spirit came to walk with him, et lorsque l'Esprit de Dieu est venu travailler avec lui, his exploits had no end. Ses exploits n'avaient point de fin. until he gave up the ghost for the purpose of redemption. Jusqu'à ce qu'il est mort pour la cause du salut. Please listen to me. Écoutez-moi s'il vous plaît. In this world there are no superstars. Dans ce monde il n'y a pas de superstars. There are only men who know how to On a seulement des hommes qui savent travailler en partenariat avec le règne de l'esprit. When you see a man who is exceptional, whether as a man of God, vous voyez un homme exceptionnel, que ce soit en tant de Dieu, exceptional as a businessman, exceptionnel en tant homme d'affaires, exceptional as a, person in government, exceptionnel comme un homme dans le gouvernement. je vais vous dire sincèrement, ce que vous êtes en train de voir, is ordinary man, est un homme ordinaire, with the advantage of the partnership of the realm of the spirit, l'avantage de la, partenariat du règne de l'esprit saint Joshua Selman. Joshua Selman is an ordinary man est un homme ordinaire empowered by a mighty spirit mais qui a la, qui, la, qui dans la puissance vient d'un esprit très puissant your pastor votre pasteur and every great man here seated tout homme de Dieu puissant ici I know you call us great je sais vous nous appelez des grands you are right vous êtes vous dites vrai But the greatness is not something we derive by ourselves. Mais cette grandeur n'est pas dérivée de nous-mêmes. It is an ordinary man. C'est un homme ordinaire. Plus the Holy Spirit. Plus le Saint-Esprit. Tomorrow I'll be sharing with you something very powerful. Demain je vais partager avec vous quelque chose de très puissant. We don't have the time for it tonight. Nous n'avons pas le temps pour ça ce soir. Because I will be teaching you something that Jesus said. Parce que je vais vous enseigner quelque chose que Jésus a dit that has to do with dominion. Qui a eu voir avec la domination. And everything that I taught you so far. Et toutes les choses que je vous ai enseigné jusqu'ici. Is so that I, you can understand that statement. Est un fondement pour que vous puissiez comprendre cette, cette Here's what happened. Voici ce qui s'est passé. Jesus came and casted a demon out of a man. Jésus est venu à chasser un démon hors d'un homme. And the people who the onlookers and the Pharisees they were angry. Les pharisiens et certaines personnes étaient en colère. And they said he uses Beelzebub. Ils ont dit c'est sert de Belzébul. So they knew. Alors ils savaient that certain results cannot happen by men unassisted. Que certains résultats ne peuvent se produire par des hommes seuls. That level of result they themselves testified. Eux-mêmes ils ont témoigné. that this man, que cet homme, there must have been a spirit assisting him. Il doit avoir un esprit qui l'accompagne. Jesus did not deny the assistance of a spirit. Jésus n'a pas régné le fait qu'il y ait l'assistance d'un esprit. He only said the spirit you think is not the one assisting me. Il a seulement dit l'esprit dont vous pensez n'est pas celui qui m'assiste. But as far as being assisted by a spirit is concerned, you are right. Mais aussi longtemps que le fait d'être assisté par l'esprit a lieu, vous avez raison. But that's not where I'm going to. Mais c'est pas de ça que je parle. Jesus now made a profound statement. Jésus donne une phrase très profonde. And I'll wrap up with that statement. je conclure avec cette phrase maintenant. It says, neither can you enter into a man's house. dit, vous ne pouvez entrer dans la maison d'un homme. And spoil that man. Et le dépouiller. Except you bind the strong man. Moins que vous liez l'homme fort except you bind the strong man. À moins que vous liez l'homme fort. Tomorrow I'll be teaching you what it means to bind the strong man. Demain j'enseignerai ce que signifie lier l'homme fort. Because that statement he was saying was with respect to unity. Parce que la phrase dont il a fait c'était en rapport avec l'unité. He said every kingdom that is divided against itself shall not stand. Il dit tout royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. That means. Ça veut dire the way you bind a strong man La manière dont on lie, on lie un homme fort is to create division between that spirit and the agent that it is using. C'est de créer une division entre cet esprit et l'argent dont il se sert. Are you getting the point now? Est-ce que vous comprenez maintenant? The reason why the man is strong. La raison pour laquelle cet homme est fort. Is because it is an ordinary man in partnership with a spirit. C'est parce que nous avons un homme ordinaire mais qui travaille en partenariat avec un esprit. You bind the strong man over a territory. Vous liez l'homme fort sur un territoire. by dissociating the human agents with the spirits that empower them. En divisant les agents humains avec les esprits qui les renforcent. And then you can penetrate a system. Et alors vous pouvez pénétrer les systèmes. Hallelujah. Amen. For as long as Jesus was in unity, the Father, Son, and the Holy Ghost, Aussi que Jésus était en unité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, there was nothing Satan could do. Il n'y rien que Satan pouvait faire. Let me tell you how it seemed like Jesus became weak till he died. Je vais vous expliquer comment Jésus parut faible jusqu'à mourir. There had to be a separation. Il a dû avoir séparation. Between the Father, Son and the Holy Spirit. Entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Because the only condition for a kingdom to not stand is if it be divided. Parce que la seule condition pour qu'un royaume ne subsiste pas, c'est qu'il y ait division. Le Saint-Esprit devait quitter Jésus. Le Père devait tourner son regard contre Jésus. C'est la seule condition qui a permis la mort de Jésus. Est-ce que nous sommes ensemble? Ça veut dire que le Cameroun, peu importe ce que vous faites, S'il il y a toujours des agents humains that are in partnership with demon spirits, en partenariat avec des, avec des esprits méchants, then you will continue to see things happen in your nation that will surprise you. The assignment, le devoir of prophetic intercession. De l'intercession prophétique. According to Ezekiel 22. Selon Ezekiel 22. Is as a scriptural weapon of binding the strong man. Est comme un texte scripturel d'une arme pour lier l'homme fort. So when there are men and women who understand the priesthood dimension of prayer and dominion. Lorsque les hommes et les femmes comprennent le sacerdoce, la prière, la and domination. they give themselves continually to prayer. Et se donnent continuellement à la prière. Among the many things you do in the place of prayer and priesthood. Parmi plusieurs choses tu feras dans la prière et le sacerdoce. Is that you correct and readjust things in the realm of the spirit. que tu vas corriger et réajuster les choses dans le règne de l'esprit. You dislodge the spirits that are manipulating men and making things to happen in your region against the counsel of Christ. Tu vas disloquer les esprits qui manipulent les hommes pour que les choses se passent dans ta région contre la volonté de Christ. Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? What is my charge to you tonight? C'est quoi ma, mon exhortation pour vous ce soir? Return back to the place of the altar. Retournez au lieu de l'autel. Return back to the place of genuine spirituality. Retournez au lieu d'une spiritualité véritable. Don't tell me I'm a businessman. Ne me dites pas vous êtes un homme d'affaires. You are not a businessman. Vous n'êtes pas un homme d'affaires. You are a spiritual man in business. Vous êtes un homme spirituel dans les affaires. Don't tell me I am a politician. Ne me dites pas que vous êtes politicien. You are not a politician. Vous n'êtes pas politicien. You are only a spiritual man assigned to the geography of politics. Vous êtes un homme spirituel assigné à la géographie de la politique. Don't tell me I'm a father and I'm a mother. Ne me dites pas que vous êtes, vous êtes un père et une mère. You are a spiritual man who has been assigned with the responsibility of raising another generation. Vous êtes un homme spirituel qui a été assigné avec une, un mandat de pouvoir susciter Please hear me, ladies and gentlemen. Écoutez-moi, jeune homme. You are first spiritual men. Vous êtes d'abord des hommes spirituels. And that is what you must understand Et c'est ce que vous devez comprendre prioritairement. Your prayer life must come back on fire. Votre vie de prière doit your reprendre feu. Life must come back on fire. Votre vie de méditation your doit reprendre feu. and your staying in the presence of God must be charged back to life. Ta consécration no matter what you receive and no matter what happens to you. Peu importe ce que tu reçois If your spiritual fire does not return. Si ton feu spirituel ne revient pas. Then I assure you that there is no dominion for Alors you. je te rassure qu'il n'y a pas de domination pour toi. Rise up on your feet. Tenez-vous sur vos pieds. Rise up on your feet. Tenez-vous sur vos pieds. The secrets of the dominion and the exploits of men. Le secret de la domination et des exploits des hommes is primarily the intelligence and the advantage they have from the realm of the spirit. Et prioritairement l'intelligence et l'avantage qu'ils sont dans le règne de l'esprit. Now I know that our time is gone. Je sais que le temps est trop avancé. But please give me one minute and let me make an altar call. Donnez-moi une minute, je vais lancer l'appel. I believe that scattered among these lovely people here represented. Je crois que dans cette foule merveilleuse que nous avons and those ici. Who might be following online, et même ceux qui suivent en ligne peut-être. There's someone who is saying apostle. Quelqu'un serait en train de dire apôtre. Hearing you teach tonight and seeing the power of God move. En t'écoutant enseigner ce soir et voyant la puissance de Dieu à l'œuvre. Je voudrais encore that I need to take the realm of the spirit seriously. Je voudrais prendre le règne de l'esprit au sérieux. I confess that I've not been serious with God. Je confesse que je n'ai pas été Dieu. I have never truly taken the issue of Jesus and the issue of my faith seriously. Je n'ai jamais pris l'affaire de Jésus de ma foi au sérieux. Here at the congress tonight. Ce soir au congrès. God wants to give you the most superior advantage anyone can have. Je te donner l'avantage le plus supérieur que n'importe quel homme pourrait avoir. To be connected to the spirit of life through Jesus Christ. Te connecter à l'esprit de vie par Jésus-Christ. I'm going to count one to five. Je vais compter de 1 à 3. And very quickly. Et rapidement. You need to make your ways right with Jesus. Vous devez ajuster vos voies avec Jésus. I want you to run and come and stand here. J'aimerais que vous courez, venez ici devant. And in one minute I will lead you to prayer. Et en une minute je vais vous conduire dans la prière. You don't have to sit down and wish. You know that you need Jesus. Ne vous asseyez pas et souhaitez. Vous savez que vous avez besoin de Jésus. I begin my counting now. Run je to commence Jesus. à compter court honoré à Jésus. One. Un. Are you celebrating them? Est-ce que vous appréciez cela? Two. Deux. You don't have to kneel, just stand for sake ne vous, of space. Ne vous mettez pas à genoux, tenez-vous debout. Come to Jesus. Venez à Jésus. No matter what you have done, no matter how your life has Peu importe comment a été ta vie ou ce que tu as eu à faire. moi quand je te dis qu'il peut te donner un nouveau, départ. No matter how far you are, Peu importe aussi loin que tu sois parti, viens. Viens. Viens. Cameroon come. Cameroon vient. It always starts with Jesus. Ça commence toujours avec Jésus. It doesn't start with technology. Ça ne commence pas toujours avec It la technologie. Doesn't start with education. Ça ne commence jamais avec l'éducation. It doesn't start with gifts and skills. Ça ne commence pas avec les dons, les compétences. It doesn't even start with a man of God. Ça ne commence même jamais avec un homme de Dieu. It starts with Jesus. Ça commence avec Jésus. Come. Viens. I'm counting five. If you are rushing, please run. Je run, compte come. cinq. Si tu, si tu cours, viens. Are you celebrating what God is doing in est que Cameroon? vous célébrez ce que Dieu en train de faire au Cameroun Now, please hear me. The Bible declares La Bible déclare that as many who will come to him, que tous ceux qui viendront à lui, he will in no wise despise. il ne rejettera personne. I don't want to know how things have been in your life before now. Je ne veux pas connaître comment les choses ont été dans ta vie avant ce soir. My brothers and my sisters, please hear me. Frères et sœurs, écoutez. With Jesus, he can give you a new beginning. Un nouveau départ. The Bible says the prodigal son came to himself and said, How many hired servants do my father have? Does La Bible le fils prodigue revint à lui-même et dit Combien de serviteurs mon père with the swine. Mais me voici qui mange avec les porcs. He said, I will arise and go to my father and I will say, Father, I have sinned against heaven. Je dirai, Père, I want you to lift your right hand high above your head. And in the presence of God's people, en présence du peuple de Dieu, I want you to say this loud and clear. Dis ceci haut et fort. Are you ready? Est-ce que tu es prêt? Say Jesus. Dis Jésus. One more time, say Jesus. Une fois de plus, dis Jésus. Tonight, Ce... I have heard your word. J'écoutais ta parole. I believe in you that you are the son of God. I believe Je crois that you died for me. Que tu es mort pour moi. I believe Je crois that you rose again que tu as ressuscité for my justification. Pour ma justification. Right now. Maintenant. I receive you. Je te reçois into my heart. Dans mon cœur. as my savior comme mon sauveur as my lord comme mon seigneur and as my king et comme mon roi i declare je déclare that the power que la puissance of sin du péché of satan satan of hell de la l'enfer and of the grave et de la is broken over my life from tonight and forever I declare je déclare, je suis enfant de Dieu, lavé par le sang de l'agneau. à partir de ce soir, J'avancerai toujours. Et je ne rentrerai jamais en arrière. Amen. Amen. Father, Père, je te présente ce peuple merveilleux. Douala, Cameroun. I decree and declare je décrète et je déclare that by the authority of scripture, par l'autorité de l'écriture, Tes péchés sont pardonnés. And in the name of Jesus, et au nom de Jésus, I call you bona fide recipients of the life of God. Je t'appelle receveur de la vie de Dieu. From tonight, partir de ce soir and forever, et jusqu'à l'éternité. Tu es la justice de Dieu au nom de Jésus. Recipients of the life of God. Receveur de la vie de Dieu. You go forward ever, et tu seras en avant toujours. And backward never. Et jamais en arrière. In Jesus name I pray. Au nom de Jésus, je prie. Amen and amen. Amen et amen. Now, is there any instruction for these people? Est-ce qu'il y a une instruction pour Okay, here's what I want you to do, there are quite a number of you and I want you to be very orderly as you do this, just a few minutes. All minutes, of you, I want you to move this way to my right. Let's celebrate them as they move. There will be a few counselors. Please, counselors, let's be very fast Les conseillers, soyons rapides, so we don't keep them unnecessarily long. Pour ne pas leur let's celebrate them as they go. pendant longtemps. Célébrons Dieu alors qu'ils vont de ce côté. Célébrez-les alors qu'ils vont de ce côté. And for everyone, I declare that you are blessed. Et pour tout le reste, je déclare que vous êtes béni. May the hand of God rest upon you. Que la main de l'Éternel repose sur vous. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Now, at the permission with the permission of your man of God, I want to request that tomorrow, la permission de votre homme de Dieu, je vous demande que demain, as you come to this ground, please come with your prayer request. Alors que vous viendrez ici, venez avec votre sujet I de want prière. You to write everything you want to see God do in your life. Que vous voulez voir Dieu faire en and everything you want to see God do in Cameroon. And as I pray for you and pray for the sick, we are going to be praying over your requests tomorrow. May the Lord bless and increase you. In the mighty name of Jesus we pray. Give Jesus a mighty hand clap. Acclamez Jésus.